Salut! Sunt la Jerry Roberts uh, seminar, acum s-a terminat, mai e și mâine o zi, însă sunt... Uh, în sfârșit, vreau să vorbesc despre a spera. Am speranța că într-o zi o să scriu o carte cel puțin la fel de milionară ca a lui Jerry Roberts. Uh, a spera pentru mine înseamnă a face mai mult decât a spera. Înseamnă a îți mișca fundul de pe scaun și a scoate din cap pe hârtie ceea ce vrei să spui. Pentru tine ce înseamnă a spera? Ciao!